Hallo meine Lieben, ich bin's wieder und zwar habe ich einen kleinen Haul, weil ich jetzt ein neues Handy habe. Das habe ich extra aus den USA. Mein altes Handy funktioniert zwar noch, aber das ist einfach viel cooler und sieht viel schöner aus. Hallo! Ich bin der Geist deines Handys. Und was willst du von mir? Fühl dich nicht so cool. Ich war schon in mehr Ländern als du. Na klar. Ich war schon in den USA, in L.A. und in Frankreich, in Paris. Oh, wie süß! zwei kleine Länder. Ich wurde in Amerika entwickelt und designt. Die Rohstoffe für meinen Körper kommen aus aller Welt. Das Gold für die Kontakte aus dem Kongo. Das Lithium für den Akku aus Bolivien. Danach wurde ich nach China geschafft, wo ich zusammengebaut wurde von einer armen Frau. Das ist ja super schön, aber das interessiert mich nicht. Ich kaufe mir ein neues Handy. Stand up!